may tutok sa ano, labas. Yung kamay ni ate, mga tamaan. Nabilang kasi ate. Ano ba? Oo, no. Tayo sa Yo, what's up mga kapango? Ah, Nagre-ready kami ngayon. Kami ay pupunta sa... Perya. Anong gagawin natin sa peryahan? Mambodol. <laughs> Gago! Ready ka na mamambudol, pre? Ready na tayo, pre. Ready na. na natin yung... Ready na mambudol yung kasama ko. Mukha pa lang, tayo <laughs> mambubudol. Gago! So yun, mamaya balikan namin kayo. So yun na nga, no, mga kapango, nandito na kami sa... Ano, anong ano to? Anong ano to? Anong karnabal ba to? Wala, wala, wala. Karnabal? Ah, karnab may karnabal ba sa Jetway? Ah, dito kami sa Peryahan pala. English kasi Lord carnival. So, so ayan, nandito na kami sa Peryahan. Tapat ng All Homes dito sa... All Homes. General Trias. Gago! Oh my God, ang Thank you. Inagalang po natin sila. Ang galing. Ang galing. Uy, ang galing. Galing po. Ngayon ang mga yung mana ko. Tapate. Wala na. Magaling kang kupal ka. Dalawang beses na yan! Magaling kang kupal ka. Ilan, ilan? Nasubo ka na. Hindi ako ba? Ano, labas? Kamay niya ate, matamaan. Nabilang kasi ate. Ano ba? Ang galing. tayo sa maliliit. Ay! Yan, basyok. Ayaw pala. Dumalon yung bola, pre. Ayaw pala. Magaling kang kupal ka. Mamaya, pag-isirahin kita. Dalawa. Ako din yung sunod. Tatlo. Ha? Pangatlo yan, pangatlo. Apat, lima. Ay! Lima. Ah, pre. May isa kami. Apat. Ay! Ay! Ako na. Doon ka na sa mama niyo. Mother, mami. Oh, challenge. Yung maliliit. Yung maliliit. Samahan mo, pre. Babaan mo konti yung ano, pre. Harap. Malay, pre. Babaan mo konti yung harap. Dono. Babaan mo konti yung harap. 11. Ayun, tumalunod. Ayun. Ayun. Ayun. Ay. Reload. Uy! Kami nga, nakapangbudol na kami. Mambudol ka rin dyan, para ikaw din mabudol. Ayun yung labas. Guys, nandito kami ngayon sa Kariaan. Eh, maglalaro tayo ngayon ng baril-baril. Hindi totoo yan. Eh, Bola lang yan. Eh, tara, mabudol na tayo, pre. Sige na. 25. 25 isang magasin. Kalahati lang yan eh. Ha? Sige, ubusin natin. Yung magasin nila ba? 25 sa magasin. No trial kasi mahal ang bala. Gago! Mahal ang bala, no trial. Diba kasi? Ay. Ilang bala na? Bilang mo ba? Yan pa rin yung laman din. Sabi ko sa'yo, didose. Eh. Nakapagkulang yan ha. Didose. yan ha. Baka binulto mo pa isa. Ang tatay. Pag 11 oh, na lang yan, patay ka. Tama, tama. Pre, ano ba naman yan, pre? Tamaan nyo. Ay, isa pa. Ay! Grabe naman. Ay! Alright, 1-0. Alright, come back. Dati, ano lang, Ate. Uy! Ay! Ano, 30 na lang. Ay! Ayot na yan. Oh. <laughs> napagod. Hindi, aw. Hindi kaya to napagod, no? Kapit na kapit pa eh. <laughs> Gago! Ay, isa ganun. Isa ko yan. Dalian mo na. Tingnan mo, direct naman ako. ano. Baka maulo si... Baka matamaan sa ulo ba? Kaya, kaya. Ay! Yeah, kaya. Mababa lang, ganun lang palang ikot nun eh. Asakay kami? Hindi ah, yan, lakas niya. Nakita mo lang ikot. Wala nga eh. It's my command. Ilan balon? Oh, oh! Oh! oh. Gulat ka no? Sa inyo ba to? Yan, yan. Hmm. Yan dalawa na sa gitna. Iba pala yung mo eh. Ay! Ah, di, di nakita. Di nakita dito, oh, dito. Ha? Ah, ito na, ito na. Oh, ah, posa na, ah, posa na. Oh, ito na, ito. Bitawan mo na yan. Buti na lang natamaan yung buhok. Ay! ganun. Eh, sabihin mo, huwag kang lumigo, marang tamaan. Lumigo oh. ko ito. Oo. Mga bobo! For the sing. It, ano pa yung gusto? Pwede, British. <laughs> Gago! Idong, isa na lang. Ha? Hey, isa na lang. Isa lang talaga yung tama natin. <laughs> Yung nasa gitna oh? Sa taas ba? Nasa gitna ba? Ay, hindi yung nasa taas ba? Dalawa, dalawa, dalawa. ikaw na di. Ikaw na di, ikaw na di. Yes. Ah! Putang ina wala dito. Dalawa lang yun lang. oh, <laughs> oh. We wish you a merry Christmas. Ano sabi mo dyan? Ah! Ah, susunod, TGR! Ang masasabi ko lang dyan, <laughs> ayaw ko sumakay dyan. Eh, siya lang sa loob sumakay, sumupo. Oy, Sian, alis ka dyan. Alis ka dyan. Bawal yan, Sen. Pre, dito ka na, pre. Pasok ka na. Punta, dito na kayo, pwede naman yan. Pwede yan. Kayo, interviewin ko kayo eh. Pre, buo na ba buhay mo, pre? Buo na, pre. Ikaw, pre, buo na buhay mo. Kung sino man yung ano ba? <laughs> Ngayon, yung kayamanan mo, iwan mo muna. <laughs> Ay na, bahala sa akin ha. Yari ka mamaya sa akin. Oh. Si Kuya Dian, Kuya Joy! Yeah. May ano ba yun, pre? No. <laughs> Bawal yun yan, pre! Si Gian, di ba lamang sa papaling eh. <laughs> Oo, tingnan mo, tabigin na pre oh. Tabigin na. Tingnan mo, tingnan mo, tabigin na oh. Asa na si Sean? Wala na. Ako, talaga pag talaglag. Ginatake na oh! Epilepsy pa naman yun. Pag inatake kayo pre, emergency landing agad yan. Ay, ano pre? Ano masasabi ko, pre? Pre, kilala mo ba sarili mo, pre? Kalaw ka. Exit na lang. Ha? Kailangan labas. Doon kilala mo labas, ha? Kailangan ko lumabas sa entrance, ha? <laughs>